O Teco tá brincando com o gato. Teco, Teco. Já falei você para de brincar com esse bicho, Teco. Esse bicho é traiçoeiro, Teco. E a gente ganhou ele, tá vendo? Teco, Teco, não brinca com esse bicho, esse bicho é traiçoeiro, Teco. Deixa a Dandanha, deixa ele brincar. Né? Pra ver. Ó, falei pra você, Teco, não brincar com esse bicho, Teco, que ele é traiçoeiro, Teco. Olha lá, mordeu o Teco. Ô, dó. O panda mordeu ele. Falei pra você, bicho. Teco, pra você deixar de coisa com esse bicho, que esse bicho é traiçoeiro.